Я переехал после Нового Уренгоя в Самару. Мы сняли дом на Минка 25. Вот. Ребята там катались на скейтбордах. И я выходил гулять со своей собакой и смотрел на них. Я думал, офигеть, вот они вылетали со своих рамп, там, которые они сами делали. Это было очень круто. И я решил завести скейтборд себе но я начал с мини-круизера, потому что я посмотрел фильм «Короли Догтауна». Вот, и я начал э, кататься на этом скейтборде, а потом я купил себе деку. Было очень клево. И я начал делать Олли. После Оли я начал делать другие трюки. И я подумал, вот, ребята, классные. И я с ними познакомился. И, в общем-то, все замечательно. Я сейчас катаюсь на скейтборде. Правда, это не мой. Но ничего. Я катаюсь на досках, я знаю ребят, я вообще на самом деле очень клево э, провожу время. Вообще в среднем так. Работаю в Венсе. Off the wall, блин. В Краснопорте? Да. Именно там, да. Все.